Moi, mais où, Seigneur, chez y, parce qu'elle ou moins la vie et moins v'lait. Tout ça ou fait pour moi, Seigneur. Alléluia. Où c'est roi? Alléluia. Où c'est Dieu, Alléluia. Où c'est Maître, chapeau bas pour vous, Seigneur. Alléluia. Où c'est là? consigo. pour vous, Seigneur. Alléluia. Passe où c'est là.